Thank you. Здравствуйте. Здравствуйте, наши родные. Здравствуйте. Сегодня у нас э, очередной выпуск нашего проекта «Пробуждение». Не совсем обычный выпуск, как вы уже заметили, конечно. У нас сегодня в гостях Кристина. Она приехала к нам из Сталина, из Эстонии. И э, в связи с тем, что вот так вот получилось, э, Кристина согласилась рассказать свою историю, историю духовного пробуждения – в связи с этим мы а, сегодня хотим сделать немного необычный а, выпуск. Мы сосредоточимся в основном на теме родственных душ. Тут нужно немного пояснить, особенно для тех, кто будет, а, возможно, впервые смотреть наше видео, а кто такие родственные души. Наш канал, наш сайт и наше движение называется «Родные души». Одно время мы достаточно часто говорили, повторяли о том, что Родные души – это общее название, которое вмещает в себя три основных типа феноменальных отношений между мужчиной и женщиной. Это близнецовые пламена, родственные души и кармические связи. Почему а, именно вот так, родные души, об этом вы можете посмотреть в других наших видео. А сегодня мы в основном будем говорить о родственных душах, о встрече с родственной душой, о том, как возникает духовное пробуждение, о том, как возникает активизация, раскрытие а, внутренних потенциалов, внутренних талантов, способностей. И хотим с самого начала и в течение всей видеовстречи, возможно, также будем говорить, с самого начала хотим обратить ваше внимание, что а, к нашему сожалению, действительно искреннему сожалению, Подчас бытует такое мнение, что встреча с родственной душой – это что-то такое, знаете, как а, не очень важное, какое-то переходное и даже какая-то неудача. Иногда говорят люди, а, это с родственной душой, чуть ли, знаете, чуть ли не как второй сорт какой-то такой. Это в корне неправильно, абсолютно неверно. И сегодня мы хотим раскрыть какой-то мере раскрыть тему встречи с родственной душой таким образом, чтобы вы могли оценить, насколько уникальна, неповторима и очень-очень важна встреча с родственной душой, какие блага, какие дары она может вам принести. И, может быть, после этого многие пересмотрят свое отношение к встрече с родственными душами. Ну и начать э, хочется с того, что обратиться к Кристине, как гостю нашему. А мы предварительно ну, совсем немного, буквально 2-3 минуты обсудили, что мы можем сегодня говорить, о чем мы можем сегодня говорить. И Кристина, вот впервые для меня, лично для меня, не знаю, вот как для Шанти, а, она меня удивила, она сказала, что у нее были встречи не одна, не две не три. Встречи с родственными душами, я так удивился, говорю, да, тем более интересно. Ну. А, она немного, Кристина совсем немного описала в одном из отзывов а, свою встречу, свои несколько встреч с родственными душами, и это было по-настоящему очень интересно и захватывающе для всех, кто встречал свою родственную душу или близнецовую половинку. А, для этих людей будет очень много и созвучно в этом рассказе. Ну, что ж, мы попросим, да? Кристина, расскажи, пожалуйста. Ну и хотелось бы еще добавить, что Кристина это не просто гость сегодня у нас, а это наша настоящая <laughs> родная душа, наша родственная душа, с которой тоже происходит удивительное общение, и это общение нас поддерживает а, в самые такие пиковые трудные минуты. У вас э, в интернете в основном, ты поясни так, что в основном в интернете общение, вы действительно очень сильно не только поддерживаете друг друга, но и вдохновляете по-настоящему. Да, конечно. Вот у нас, например, во время нашего общения в интернете спонтанно возник поток, когда мы говорили о наших тоже родных душах – а, о том, как у них происходят сейчас процессы, а какие, как у них сейчас дела, как они себя чувствуют, ну и так далее. И у нас возник спонтанно этот поток, который уже знаком всем, кто встречал свою родную душу, который начинается от сахасрара, идет по позвоночнику с активизацией сердца – и мы просто решили помолиться в этом состоянии за наших вот знакомых, родных. И мы сделали это. А потом это было четкое указание уже от наших родных высших сил о том, что должна этот, этот процесс должен идти дальше. И я поняла, что это должна быть настоящая молитва родных душ. И сейчас она у нас существует. То есть во многом она еще, эта молитва, она возникла, да, благодаря тому, что прежде, за несколько дней до ее возникновения, у вас вот сложилось такое общение, Кристина, ты и еще другие, да? У нас возникло очень интересно, если говорить об этом. А, на самом деле я уже шла к этому несколько месяцев, а может быть даже около года, и думала, что что-то такое вот должно появиться, связанное с молитвой, но не христианской, не религиозной, а вот такой нашей родной, в нашем родном потоке. И как раз накануне, за несколько дней, может быть, буквально накануне ночи, я попросила родных, чтобы они дали этот знак. Что может произойти, вот такое знаковое сейчас в нашем потоке родных душ. И мы стали общаться с Кристиной, и стали просто переписываться. Этот поток возник, возникла спонтанная молитва, и потом а, было четкое указание, что вот, вот оно должно быть, ты должна это сделать. И оно сейчас есть. У нас уже прошло две РД-молитвы, но они проходят у нас на площадке а, ВКонтакте, пока в Ютубе у нас что-то такого не получается. Может быть, это в будущем расширится и будет проводиться как-то в онлайне в Ютубе, но сейчас это проводится именно ВКонтакте. И если вы смотрите нас в Ютубе, то, пожалуйста, приходите, если есть такое желание. Это искренняя молитва за наших родных, а, всех, кто идет путем родных душ. Это поддержка для них от самого чистого искреннего сердца. Ну, вот ну, уже вот тема начинается, тема родственных душ. Тогда мы выходим за пределы вот этого стереотипного восприятия, что встреча с родной душой, с родственной душой, с близнецовой планкой, что вот эти встречи только как пара мужчина и женщина для того, чтобы соединились, жили семьей, это стереотип. Это, это, это только одна из возможностей, один из вариантов – того, что может быть при встрече с родной душой. Но мы все чаще и чаще в последнее время говорим, и с самого начала нашей деятельности тоже говорили, но сейчас больше обращаем на это внимание, что встреча с родными душами, с родственными душами, с близнецовых планкой, это гораздо более э, широкое, гораздо более масштабное событие в вашей жизни, которое может вашу жизнь а, не только изменить, она может а, добавить туда красок, она может добавить туда новых событий, она может добавить туда настоящих откровений и вот таких вот, как сказал Шанти, буквально очень сильных, мощных знаков, когда говорится в результате вот такого общения а, возникает четкое указание, указание свыше о том, что вы должны теперь делать большее, вы должны делать что-то другое. Вот что происходит вот в этом общении. Об этом мы хотим сегодня рассказать с разных сторон. С разных сторон подать тему встречи с родственными душами. Ну что ж, переходим к Кристине, да? Кристина, она, она совершенно не готовилась, и мы что? тоже. Мы тоже, тоже, собственно, не готовились, вот только чай налили, свечки зажгли. И поэтому то, что мы будем <clears throat> сегодня обсуждать, о чем мы будем говорить, это полный экспромт. Ну вот, о чем <clears throat> сегодня Кристина хочет рассказать, она сейчас и расскажет. Ну, первую зародную душу я встретила 14 лет. Я тогда вообще не знала таких, таких терминов, как родная душа. Я не понимала, что со мной происходит. У меня вдруг ожило сердце. Это вообще была первая любовь в моей жизни. Это была женщина, это был руководитель. И это меня пугало, что однополые, как так вообще можно? Как так можно вообще чувствовать человека на расстоянии? Но ну, возник такой сильный контакт, и поток пошел. Причем мы обе не понимали, что это происходит. Даже об этом не разговаривали, не говорили, что мы чувствуем. Но ну, глазами мы столько разговаривали, такой сильный был контакт – Такого раньше я никогда в жизни не испытывала. Мы могли стоять в разных кулисах на сцене и полностью глазами договориться, что мы будем делать. Хотя кажется, что это невозможно там, но мы понимали друг друга. Это плохо было, очень я чувствовала. Прямо сигналы у меня шли такие, как сос. Помоги, помоги. Приходила на помощь, и же она ко мне приходила. Она меня, конечно, была старше, 14 лет. Тоже не знаю, что еще сказать. <laughs> Это для меня было очень-очень ценно. Как изменилось все в твоей жизни? Э, вот э, если можно, я сейчас э, через вопрос-ответ, может быть, так легче будет, да, Кристин? Вот, очень хочется уточнить, что встреча с родственной душой – Особенно для тех, кто впервые смотрит это видео в тематике родных душ. Встреча с родственной душой, как и с близнецовой половинкой в том числе, она происходит на а, других уровнях вибрационных, другие вибрации, другие смыслы, другие ощущения и состояния. Поэтому не идет речи о том, что на, может быть, э, ну, по крайней мере, первое время это точно, да, Э, могут, могут быть какие-то интимные отношения, а могут быть не могут быть, э, а что это такое, как это может быть. Всех этих вопросов э, в первые минуты, в первые даже дни практически не возникает. Идет контакт совсем на другом уровне. Это родственная душа. И э, там не имеет значения возраст, разница в возрасте, э, половые различия, гендерные различия. А социальные, языковые барьеры не имеют значения. И, эм, к слову, только чуть-чуть э, скажу, что очень часто люди э, общаются через онлайн-переводчик, не зная языка своей родственной души, и происходит это месяцами и годами, и вот этот контакт энергетический, он феноменален, необыкновенный. И, конечно же, э, тут Э, не идет речь о том, что эм, значит, какие-то мысли возникают, а как это может быть, а что же нам теперь делать с этим, в смысле того, э, что вот любовь, тем более однополая любовь, тем более вот такая разница в возрасте. Все эти мысли, если они приходят, они как-то вносят диссонанс и чувствуется, что в этих, в этих отношениях они лишние, что есть что-то гораздо большее, гораздо более сильное, и очень чистое и высокое, что и определяет эти отношения. Вот, конечно, в возрасте 14 лет, Кристин, очень трудно было об этом думать, об этих высоких вибрациях и так далее. Но вот если сейчас с э, сегодняшней позиции вспоминать вот эти состояния, которые у тебя были в твои 14 лет, вот как ты можешь охарактеризовать а, вот ту связь, которая у вас возникла? Так ее можно характеризовать вот с сегодняшней позиции, а может быть и еще и с тогдашней позиции. Помимо мыслей, ну, вот душа, ощущений. Душа проснулась. Чувствовала, что спала-спала, вдруг проснулась, и вдруг увидела вообще мир другими красками. То, что раньше вообще не замечала, стала замечать такие тонкости. Чувствовать стало много тоньше. Чуйка проснулась, простыми словами. Э, какой это год был, можно уточнить? так могу сказать. Могу сказать сейчас. Ну, это были 90-е годы, наверное, да? Угу. Там, может быть, начало 90-х годов. Угу. Почему я спросил? Потому что в это время вот тема духовного пробуждения, она не была настолько широко востребована, и она не была настолько популярна, будем говорить так, как сейчас. И поэтому тут, с одной стороны, как бы а, чистота а, этих восприятий, то есть не связано с тем, что «а, о, это у меня, наверное, духовное пробуждение», да? Нет, тогда люди об этом ну, практически не говорили, ничего не было известно. Но вот это а, состояние, вдруг моментально возникшей новизны, чистоты и свежести мира, свежести восприятия – оно как раз говорит о том, что и произошло ну, то, что называется первичное духовное пробуждение. И э, ну, что дальше было, можешь рассказать? В первую очередь вот о своих состояниях, ощущениях, ну и события какие были. Ну, состояния были, конечно, высокие. Но дома начался бунт. С мамой испортились отношения. Мама этого совершенно не понимала как можно любить женщину. Ревновала жутко. Он такие закатывал мне истерики, что просто я маму свою не узнавала. Постоянно меня выбивала из этого состояния. И сама я тоже не ожидала, что я вообще могу так противостоять маме. Мы даже с ней однажды подрались. Ну, не сильно, но полотенце я ее от Христа задачу дала. Вот. Ну, маме, конечно, тяжело было. Единственная дочка, я и думала, что крыша поехала. А как ты рассказала она об этом маме? Ну, она это почувствовала. Как это можно было не почувствовать? То есть это она сама сказала? Она почувствовала, да. Сказала, ты свою больше любишь, чем меня. Я говорила, что это неправда. Ну, конечно, авторитет у меня был уже там. Мама была уже не авторитет. Так как она меня была старше, она мне духовно очень-очень сильно помогала. Мы медитировали вместе, что только не делали. Очень многому научила. И это свеча мне дала очень-очень много. Если бы ее не было в моей жизни, я совсем другим человеком была бы. А можешь немного подробнее рассказать вот э, о своем общении с своей родственной душой? Ну, я ходила к ней в театральный. общение именно, то, что, что у вас происходило в этом общении, что оно давало, это общение, как ты менялась, что ты вот в себе обнаружила вдруг то, что никогда раньше не было, ну и так далее. Но она могла какое-то вообще, не значит какое-то слово сказать, и у меня что-то включалось. И я начинала это думать, думать, думать, думать. Переоценка ценностей возникала. Вот это замечательный момент, и тут хочется даже немного, извиняюсь, Кристина, перебить. А, пожалуй, все, наверное, кто встречал свою родственную душу, вы можете заметить, именно родственную, я еще раз хочу повторить, а, родственную душу, мы сегодня говорим об этом, вы можете заметить, можете вспомнить, что действительно такой уникальный феномен – ваша родственная душа говорит какое-то одно случайно оброненное слово, как бы оно не очень значительное даже, обыкновенное слово, но это слово попадает куда-то вам, в вашу душу, в ваше сердце и попадает так сильно, что там начинает производить глубочайшие перемены, трансформации, что-то начинает возникать очень большое, очень большие процессы, глубинные процессы. Почему на этом стоит обратить внимание? Многие люди, а, кто встает на духовный путь, кто интересуется духовными практиками, темой вот этой всей, они ищут учителя, ищут гуру. Многие ездят в Индию, в Тибет, куда-то еще в другие страны, они ищут это, э, ищут учителя, как правило, среди известных личностей, которые, безусловно, многие из них, безусловно, очень достойные личности. Но а работает вот эта связь учитель-ученик или гуру-ученик, да, она работает не всегда. Учитель может быть великолепный сам по себе, он может быть очень достойный, чрезвычайно достойный. Но у вас почему-то, по каким-то причинам нет вот такой вот сильной связи, и вы хотите как бы учиться, вот вбирать от него эти знания, опыт и так далее. Но вот, ну просто не происходит, и все. А тут Совсем другая ситуация с родственной душой. Вы встречаете как бы обычного человека, вполне обычного человека, который живет, может быть, с вами там на соседней улице, например. Вы его и раньше, может быть, как-то видели мельком. Но вот вдруг происходит вот это узнавание своей родственной души, возникает этот мощнейший поток, мощнейший поток. И в этом потоке случайно оброненное слово вашей родственной души – может произвести в вас реальное, еще раз хочется повторить, реальные колоссальные изменения, внутренние трансформации, и вы становитесь другим человеком. Это настоящее чудо, мимо которого, к сожалению, очень часто проходят люди. Потому что ищут где-то в горах, там, я не знаю, в Гималаях, где-то в ашрамах, а это может быть рядом, недалеко от вас может быть довольно обычный человек. Или необычный, неважно. Это ваша родственная душа. И это может привести, вот эта встреча, узнавание родственной души может привести к таким колоссальным событиям в вашей жизни, которые, вот как э, Кристина сказала, она это так, э, э, как, как бы само собой разумеющееся сказала, что я стал другим человеком, и без этой встречи я бы не была той Э, кем я стала. Я могу добавить еще и свой пример. Вот Андрей говорил, что родственная душа может сказать вам одно слово, а вы что-то у вас меняется, вы меняетесь. Но бывает и так, что вы находите свою родственную душу э, из числа тех людей, которые достаточно известны. Часто это бывает знаменитые певцы, актеры. Они могут быть разного уровня знаменитые. То есть, может быть, это известный актер в вашем городе или певец, ну и так далее. Может быть, это мировая известность. И люди находят тоже таких, э, встречают такого человека, часто это бывает женщина, а, в основном пишут пишет женщина о таких историях. И у вас тоже начинает раскрываться вот тот же самый поток. Вы понимаете, что этот человек вам такой родной, вы его чувствуете, вы его знаете, откуда-то вы его знаете. На самом деле так работает просто поток. И в этом потоке случаются такие же чудеса. При этом человек может о вас совершенно ничего не знать, даже не догадываться о вашем существовании. И также случилось это в моем случае. Мне было 13 лет, и эта встреча, ну, я могу назвать это встречей, потому что тогда я узнала, что этот человек, он для меня тоже очень родной и близкий. И эта встреча, она предопределила мое будущее, мою будущую профессию, мое образование. Для меня это было как раз очень важным. Это был девятый класс, то есть два года оставалось до того, как ты решишь, куда ты идешь дальше. Никаких особых предпочтений у меня не было, а те, которые были, мне не разрешались. И мне нужно было действительно что-то выбрать. И вот произошла эта встреча. Это был известный актер, но я чувствовала, насколько он мне родной, вот насколько я его знаю — откуда-то я его знаю. И вдруг вот спонтанно, в одно мгновение у меня случилось чудо, и я начала рисовать, рисовать его портреты, потому что эта любовь, она просила выразиться как-то во мне. И вдруг у меня вот просто нарисовался портрет в один вечер. Причем это был достаточно качественный портрет, не просто там что-то такое вот я нарисовала. То есть спонтанно раскрылась способность к рисованию. И благодаря этому я пошла уже дальше в художественную школу, на курсы, ну и так далее. И у меня профессия моя будущее она была связана именно с способностью рисовать, э, с художественной способностью. И вот эта встреча, она раскрыла во мне, видимо, какую-то память моих прошлых воплощений, когда я этим занималась. Может быть, это было так но это случилось совершенно спонтанно, совершенно легко. Просто я решила выразить эту любовь к этому человеку, ну хоть как-то, потому что мы же не общались, и этого было невозможно. И вот родилось, родился его портрет, потом второй портрет, потом третий. И так пошло, пошло, пошло, и вот такое чудо случилось. И даже до сих пор, когда эта встреча уже для меня в далеком-далеком прошлом, в моем э, подростковом возрасте. Это такая вот интересная любовь. И даже до сих пор я смотрю этого человека в его фильмах, <laughs> я узнаю его, и я знаю, что он мне, он мне родной. У меня нет тех чувств, у меня нет э, того обожания, которое было. Но я знаю, что вот он моя родная душа. Хотя он совершенно обо мне не знает ничего. <laughs> Такое чудо. Ну, а, ты, может быть, еще не сказала то, что в момент вот этого узнавания как бы жизнь наполнилась смыслом, содержанием, <laughs> самое главное. Безусловно. Да? То есть э, речь не только о том, что у вас пробуждаются какие-то таланты, а у вас, собственно, сама жизнь пробуждается, вот то же самое пробуждение. И термин пробуждение, он, он тоже, к сожалению, стал такой заштампованный, замыленный, пробуждение, пробуждение – очень часто произносится, и поэтому, может быть, для многих э, этот термин стал такой, как бы, почти бессмысленный. Смысл его состоит в том, что вы именно пробуждаетесь к жизни, вы чувствуете жизнь. Это огромный дар. Ну вот, немного поговорили, возвращаемся к Кристине, да? Что э, дальше еще можно рассказать? Мы попадали в другую реальность. Помню, как мы на кухне пили чай. Он что-то рассказывает, я смотрю на нее. Смотрю, вроде она, и в то же время это не она. Как будто лицо как будто стирается, непонятно, как ты общаешься вообще. Как будто душу видишь насквозь прям. Возникали даже какие-то картинки, одновременно могли что-то увидеть с ней. Совершенно не знаю, что это родные души и всяких этих терминов. Просто это было и все. Было, конечно, и очищение, и у нее было, и у меня было. Она очень сильно стала болеть. Сердце у нее сильно прихватывало. Но мы когда-то не связывались с этим, потому что не знали вообще этого. Ну, прежде чем к очищению перейдем, может быть, ты э, расскажешь еще, что вот было такого особенного? Ну, на 12 ступени, то, что называется, ты прекрасно знаком со ступенями. Вот 12 ступень – это гармония, это жизнь как речка, сама течет, и человек находится в этом потоке жизни и блаженствует в этом потоке. Вот что было из этого? Радость была, забывчивость была. <laughs> Это уже так давно было. Такие прям мелочи, я все уже не помню. Но с другими родными душами у меня настолько отличался мозг, что могла мама пойти в магазин в тапочках. По пути потом находила, что я в тапках еду. Или еду с сыном на автобусе, я не понимаю, куда я еду. Куда же я еду? Леонард, куда мы едем? Потом до меня доходит, что я уже проехала, надо выходить и присаживаться обратно ехать. Ну, это вот то, то, о чем мы тоже говорили на интенсиве. А, скажи, Кристина, а вот как э, мысли, они вообще мешали? Мысли, конечно, мешали. Как это было? Как ты любишь женщину? Ты же женщина. Ты что, с ума сошла? Все любят парней, а у тебя женщина. <laughs> Что-то ненормальное. Что такое-то мне не приходило в голову? Это каких-то сексуальных у меня вообще нет бытов этих не было. Это чисто было в душе любовь. Но все равно. Никому же об этом сказать нельзя, они тоже не поймет. Войска покрутят, скажет, как так можно вообще? Но я знала, что это надолго, и это истинное чувство. И ты приняла его? Да. И потом много-много лет, я уже даже вышла замуж. Я не могла найти того же самого. Ну, не любила я больше так. Это было самое сильное чувство на то время. Я все время искала, искала, искала, где же, где же, где же. Потом, конечно, мне оно пришло снова. Еще были родные души. И все сначала. Я, ну вот у меня такая роль просто, может быть, не очень Э, даже симпатичная, но роль такого человека, который как бы допрашивает. Почему? Потому что это может быть очень важно для тех многих людей, кто будет это смотреть. Если человек принимает эту любовь, и тут нужно еще раз обратить внимание, Но ну, вспомните, 90-е годы, да, это не сегодняшние времена, сейчас у нас 2018 уже год, это больше 20 лет назад. А, было 25 лет назад и так далее. Совсем другие взгляды, совсем другая жизнь, даже другие ценности. И вот все было, вокруг все было против этой любви. Ничто не было, ничто не было такого, чтобы это поддерживало с внешней стороны. Правильно? И тем не менее человек это принимает. Это невозможно не принять. Это невозможно не принять, правильно, потому что это такая громадная сила. Вот настолько это великая сила, фактически сила, не просто ля-ля-ля-ля разговоры, любовь – это самая высокая сила и так далее. Вот кто ее испытал, эту силу, тот может просто это осознать. Мы говорим о том, что вот в школе а, родные души есть два основных – момента обучения. Это энергия и осознавание. Вот энергия любви есть, и осознавание должно быть. Осознайте, насколько велика, могучая эта сила, что она может пойти против всего совершенно естественно, не нуждаясь, по большому счету, ни в чьей поддержке э, со стороны. Настолько могучая, огромная сила. И когда человек принимает эту силу, принимает эту любовь, в этом случае у него начинается новая жизнь. И в этом случае очень может быть, часто так оказывается, что путь родных душ – это его путь, это путь его жизни. И тут опять нет никаких громких слов, а просто даже констатации факта. Потому что потом возникают другие встречи с другими родственными душами – и всякий раз, когда эти встречи происходят, всякий раз э, человек понимает, осознает, чувствует, переживает, что он живет. Вот только тогда он и живет. То есть это путь его, это его родной путь. Путь родной ночи. Это то, в чем он живет, развивается, совершенствуется, раскрывается, э, очищается. Сейчас об этом тоже поговорим, внутреннее очищение и так далее. Там все происходит, все происходит. Но как только этого нет, ничего не происходит по большому счету. И может начаться этот путь, продолжаться этот путь при одном единственном условии, если вы это принимаете. Принимаете по-настоящему, просто так, как вот есть оно, самым естественным образом. Даже не зная ни о каких терминах, РД, БП, РОД, КП, не имеет большого значения. Да, но вот мне хочется добавить, и это очень важно, потому что я вспоминаю сейчас свои тоже встречи, свою историю, и понимаю, что э, сколько, сколько бы эти встречи принесли блага мне и моим, моим родственным душам, которых я встретила, если бы хотя бы кто-то один из нас знал об этой информации, знал о том, что есть вот родственные души. Это души, которые из одной духовной семьи, они вам очень близки. Это не ваши партнеры, не обязательно ваши партнеры по жизни. Это ваши родные, которые могут помогать вам, которым можете помогать вы. И ваше общение, оно может на самом деле идти всю жизнь, либо же оно может быть как вспышка такая яркая, которая вас просто спасет. Вот э, нередки случаи, когда люди находятся в такой яме, ну, буквально яме, что вот э, депрессия у человека, все тяжело, все трудно, в жизни что-то все рушится, и он просвета вот этого не видит. И вдруг он стоит где-то на остановке, мимо проезжает автобус, останавливается, и он видит глаза и узнает в них такие родные глаза. Автобус уезжает, а у человека происходит что-то, что его так раз и поднимает из этой ямы на другую волну. То есть ввергает в свой родной поток, в поток любви возвращает. Это такие э, случаи нередки. Конечно, очень важно, когда вы знаете о том, что эту любовь нужно принять, но принять ее нужно правильно. Не просто так э, принять эту любовь, сказать, да, я тебя люблю, ты моя родственная душа, а теперь давай жить вместе, а теперь давай ты будешь со мной. А часто у людей бывает семья. И вы говорите, бросай своего мужа или свою жену, пойдем ко мне, давай будем вместе, мы родственные души, и надо жить вместе вот это будет ошибка. И, скорее всего, ничего не получится из этой встречи. А если вы будете молча страдать, то тоже просто обречете себя на страдания. И ничего не приведет вас к тому, для чего эта встреча произошла. И вот это я говорю о своем собственном опыте, потому что у меня тоже было несколько встреч, и они так случились совершенно спонтанно. Э, видимо, я до этого очень много лет, начиная вот со школы, я очень много страдала очень много встречала непонимания от своих одноклассников, а вообще от среды окружающей. Я была в себе, в своем мире жила, и мне было очень хорошо. И вот это случилась встреча в 13 лет, которая меня возродила, я стала рисовать, я почувствовала, что я что-то могу, что у меня есть какой-то свой мир. Причем, когда я показывала эти картинки, вот эти портреты э, своим друзьям из школы, ну, те, которые были знакомые, они мне сказали — я помню, девочка такая а, подошла, увидела, сказала, это, это она нарисовала? Ну, ей другая девочка ответила, да, говорит, что она. Не верю, это не ты нарисовала. И ушла. <laughs> Я помню, мне это так сильно как-то расстроило. Думаю, ну вот. Думаю, ну ладно, хорошо, я останусь со своим. И вот я помню эти годы в школе, они были очень трудные для меня. И вообще, в принципе, школа для меня это воспоминание очень неприятное. <laughs> Так для многих и тех моих и друзей, которые сейчас у меня есть, вот Кристина тоже может <laughs> Причем это еще и по наследству <laughs> передается. Видимо, да, и по наследству тоже, да, передается уже детям вашим. Ну так вот, и когда я ушла из школы, ну, уже закончила школу и поступила дальше, в учебное заведение уже по своей специальности, профессии, которая раскрылась во мне неожиданно, способность к рисованию, и вдруг там я встречаю свою родственную душу, одну, потом оказывается вторая. Ну, это были разные люди, и девочки, и мальчики, но это было удивительно. Поток был тот же самый, поток любви, любви из сердца. То есть это был человек, он мог вообще, в принципе, своим образом жизни, своей внешностью не соответствовать моим представлениям. И я даже знала, что мы никогда не будем вместе, потому что ну, мы совершенно разные. Но внутри, вот здесь, была такая любовь, что когда мы начинали общаться, нас подхватывал этот поток, и мы могли говорить вообще часами, бесконечно. Даже вот сейчас не помню о чем, но говорить могли бесконечно. И этот человек потом удивлялся и говорил, я вообще не понимаю, почему меня к тебе так тянет? и э, Почему что ты там делаешь такое волшебное, там на картах, может быть, гадаешь? Я никогда этого не делала. Ну, просто этот поток, он вас соединяет. И, конечно, когда вы думаете, что это ваш мужчина, которого вы встретили, это мы единственный, и вы знаете, что вы не будете вместе, то это вызывает страдания, как это было в моем случае. Я любила, я понимала, что это такая любовь, которой мне никогда раньше не было, и она взаимная, но мы не можем быть вместе, нас обстоятельства просто разводят в жизни. И это было страдание, это было большое страдание. Но потом уже начинаешь отказываться от этого, думаешь, Господи, давай все, чтобы этой любви не было, все, надоела мне эта любовь. И это неправильно. Если бы я тогда знала, что это вот моя родственная душа, и что я могу ее так любить, что это просто такой поток, и не надо ничего требовать дальше, что однажды в свое время я встречу своего мужчину, а этот мужчина дал мне, дал мне просто для того, чтобы я поняла, что есть просто любовь, без объекта, без возможности быть вместе, но есть любовь. И любовь — это твоя жизнь. Если бы я тогда это поняла, то многие проблемы в жизни, которые возникли уже дальше, у меня бы их просто не возникло. Поэтому для тех, кто сейчас смотрит это видео, для тех, кто, возможно, уже встретил такого человека и, может быть, находится как раз а, на распутье думать, принять эту любовь, или вообще и отказаться от этой любви на всю жизнь, зачем она мне нужна, раз она причиняет страдания. Так вот, не отказывайтесь, пожалуйста, не отказывайтесь, но и не требуйте ничего от этого человека. Наслаждайтесь этой любовью, ведь это так прекрасно. Ведь очень многие люди, они живут именно тогда, когда у них есть эта любовь. Когда вы чувствуете любовь, вы живете. Когда вы ее не чувствуете, вы, можно сказать, умираете. Принимать эту любовь. Ну, нужно сделать э, некоторые замечания, что мы в первую очередь обращаемся к тем людям, в первую очередь, к тем людям, у которых действительно, как говорится на роду, написано «путь любви», «путь сердца». А, такие люди, они рождаются с базовой программой парного совершенствования, об этом мы тоже говорим. И вот для этой категории людей, для них такие встречи с родственными душами, они жизненно необходимы. И тут нет никакого привлечения, ни для красного словца. Это жизненно необходимые встречи, и они происходят. И они происходят и не раз, и не два, они происходят довольно часто. Ну, чтобы нам не уходить в сторону, мы опять возвращаемся к Кристине. Э, и ну, что-нибудь еще приятное, Кристина, расскажи, что у вас было еще в взаимоотношениях? Ты упомянула, вот вы медитировали вместе. Ну, что еще такого? Вот на 12 ступени, прежде чем мы перейдем к внутреннему очищению и подобным вещам, не очень праздничным, да? Вот. Что там еще было на 12 ступени у вас? Может быть, Кристина может рассказать еще о других встречах, тоже что было у него вот во время этого ну, блаженства. Да. Не обязательно о той встрече только вспоминать. Ну, я, например, не могла ничего делать. <laughs> Я зависала, мне нужно было работать, а я не могла. Просто забывала, как это делать. Всегда умела, подходила к машинке, не помню. Подхожу к интернету, опять смотрю, видеоурок, посмотрела, пять раз посмотрю, все равно не <laughs> помню. Просто сижу и балдею <laughs> от настоящего момента, здесь и сейчас. Каждый день был как праздник. Даже было такое состояние, что ощущение, как будто ты беременный. <laughs> Идешь, голова настолько кружится, сажусь на пол, говорю, что с тобой? <laughs> Ты не заболела? Ты с этими родными душами с ума уже сошла? Ты не боишься чокнуться сама часто говорит. Я говорю, мама, не боюсь. Ну хорошо, тогда вот э, к той первой встрече э, возвращаемся. Может быть, она даже будет какой-то как конвой, такой основой твоего рассказа, Кристин. А как дальше потом ваши отношения развивались? Ты сказала, что началось э, внутреннее очищение и так далее. Но ну, это при том, что она еще ничего не знала при этом, что я чувствую. Ну, я чувствовала, что это взаимно. Но потом мама меня решила выйти замуж и хотела ехать в другой город. И мне пришлось просто поделиться, сказать. Я не хотела уезжать. И из-за этого с мамой начались скандалы, что она хотела, чтобы я уехала, и я не хотела. Как ты будешь одна жить? Мне было 16 лет уже. То есть ты даже твердо решил, я остаюсь, да. и пусть я буду одна здесь жить. Да, я в школу ходила, же надо было школу закончить. А маме, маме нужно было замуж. Ну, прям в пух и прах перебываюсь. Она к ней ходила, она и с ней разговаривала. Она говорит, ну что, я ей пинка дам, что ли? Как я ее выгоню? Потому ну, ну, что ничего не могу сделать. В общем, они перед между собой тоже они разговаривали. Потом все-таки мама смирилась, оставила меня. Я все время на выходные приезжала к ней, а так все время как бы семья эта женщина стала для меня как второй семьей. Муж приходил, помогал, если у меня там что-то было, какие-то проблемы. С братом общалась, с мамой. Вместе гуляли с собаками. Но ну, у меня стало самой сердце тоже болеть, и у нее тоже сильно сердце, как, чистка какая-то пошла. Я даже скорую вызывали. меня до скорой не доходило, но сильно крутила. Но она приняла это, она поняла, совершенно хорошо приняла. То есть было какое-то все-таки осознавание, что да. это связано с вашим да. общением? Да. Ну теперь-то я уже больше понимаю через года, что это было. Тогда я не, не связывала это так сильно, потому что она прям сильно стала болеть. Хотя до этого такого не было с ней. Но она тоже не испугалась, не отказалась. Не испугалась, конечно, но она не понимала, что это с этим связано. Просто а. не понимала. Через много лет я уже об этом ей написала, а сказала, что это было с этим связано. Но а тогда она тоже не понимала. Ты просто это как не было принятия этого потока, наверное. И он начал очень сильно распирать. Ну, мы сейчас, конечно, не будем, это же не формат индивидуальной консультации, мы не будем во всех подробностях разбирать наша э, все-таки как бы задача, наше послание вот в этом выпуске состоит в том, что принимайте любовь с родственной душой и принимайте ее правильно, экологично. Собственно говоря, правильно экологично тут нет никакой особой мудрости. Принимайте ее так, как она, какая она есть. Не путайте эту любовь, эту связь э, с чем-то другим. На самом деле отношения с родственной душой, очень особенные отношения, особенно это, если это РД-учитель. Вот э, Шанти рассказала о своем случае немного, Кристина рассказала, я пока умалчиваю о своей встрече э, с родственной душой, это был РД-учитель, это совершенно особенная встреча, но я как-то несколько раз об этом говорил, поэтому много не было об этом сейчас распространяться. Э, Дальше у вас как отношения? То есть постепенно вы стали как бы отдаляться в силу вот, ну, физических причин, потому что вы в другом городе с мамой живете. Да. Нет, почему я же осталась в том городе? Я уехала с мамой. Ты сказала, что на выходные приезжал. Маму, нет, я к маме приезжала. А, ты к маме на выходные приезжала. Я осталась в этом городе. Ну, вот видите, как классно. долго 16 лет, э, девушка, школьница, с тремя собаками жила. <laughs> С тремя собаками. Это мощнейшая сила. А, энергия этой любви – это мощнейшая сила. Я вот хочу сказать тоже, добавить э, вот к Кристинным словам, тоже из своей жизни опыт. Когда вы встречаете вот свою родную душу, это уже не суть, да, кто сейчас, это может быть и родственная душа. У меня это случилось уже с моей, ну, божественной половинкой, давайте так скажем, потому что я вообще не люблю эти термины. Да, мы стараемся мужчиной. избегать здесь. Когда я встретила своего родного мужчину, моего, того мужчину, которого я ждала всегда и хотела его встретить, вот во мне тогда проснулась такая сила, вот, что до этого я не могла как-то противостоять э, маме тоже, в частности, у нас с ней очень большая такая связь была, мы подруги всегда с ней были. А тут вдруг она восстала против этой любви. <laughs> Ну, такие силы возникают, они один как бы эгрегор восстает <laughs> против другого, будем так говорить. И она восстала, а я знала, что мне ничего не свернет с этого пути. Ни мои прежние друзья, их взгляды, вот никто, вот кто бы встал на моем пути, я бы просто как воин достала меч <laughs> Хотя для меня это совершенно не характерно по жизни. Но я знала, что если кто-то станет на моем пути, я просто смету все. Но я останусь со своей любовью. Я останусь с тем, с тем, что вот для меня есть истинная жизнь, моя настоящая жизнь. Потому что за столько лет я вдруг поняла, что я живу по-настоящему, что я дышу, что я люблю, Люблю так, как никогда не любила раньше, что я вообще не знала ничего, оказывается, о любви, даже когда встречала своих родственных душ. Это все была не любовь для меня, это было мое представление о любви, но любви-то я не знала, а тут я ее узнала, и я поняла, что это моя жизнь, что я так хочу жить, и я сделаю все, чтобы жить именно так. И вот эта сила, она вот восстает вас, и вот как Кристина, например, в 16 лет она остается одна в городе – ее ничего не может остановить, потому что она знает, что есть любовь, что есть эта сила, которая ее, наверное, не заставит ничего больше уже менять, да, ни на какие компромиссы идти с самой собой уже невозможно. Правильно я вот понимаю? Правильно. Ну вот, может, ты еще что-то расскажешь там. Конечно, вы можете воевать, <laughs> конечно, вы можете просто молча настаивать на своем, все по-разному могут себя вести, потому что у всех разный характер, но суть одна. То есть эта сила, она вас ведет, и вы просто не можете уже свернуть со своего пути. Да, любимый? Совершенно верно. <laughs> Э, все так и есть, и по-всякому, с разных сторон, по разным граням мы пытаемся высветить этот вопрос эту тему. Тема любви родных душ. Уникальная энергия. Любовь родных душ. Уникальная энергия. Уникальная энергия. И ее нужно и изучать, осознавать, и к ней нужно правильно относиться, и нужно по возможности сделать так, чтобы эта энергия – Э, принесла все те трансформации и все те дары, которые она изначально несет. Не мешать ей. Ну ведь ты тоже, ты уже рассказывал этот случай, когда ты встретил своего рода учителя, это была очень мощная встреча, которая тоже заставила тебя перевернуть всю свою жизнь и изменить ее полностью. Полностью, да, полностью. Я мне сейчас трудно вспомнить, это был 2003 год. Произошло ли это в один день, в какой-то день, либо произошло в течение нескольких недель, но у меня возникло абсолютно четкое, незыблемое внутреннее знание. Это было не совсем мое знание. Почему не совсем мое? Потому что это было то, что мне, по большому счету, не было для меня характерным но то, к чему я стремился и что я очень хотел обрести. Вот я обрел ту силу и ту внутреннюю твердость, она во мне возникла, которая сказала, все, баста, вот там прошлая жизнь, там пока не знаю чего, но мое. Чего будет, не знаю, знать не хочу, наплевать на все, но я иду. И я просто не то что сжег мосты, они были взорваны в какой-то определенный момент, их просто не осталось в моей жизни, и возвращаться мне было некуда и незачем. И я просто вот шел, и все. Вот возникла такая сила, такая энергия. Причем а, она, опять-таки, она не была связана с тем, что вот я что-то там пройду, чего-то там, значит, на работу преодолею, и мы будем с моим РД-учителем вместе. Нет, конечно, такого не было было всегда было внутреннее понимание того, что, конечно, мы никогда не будем вместе. И наряду с этим было осознавание, ну не знаю осознавание, четкое ощущение, трудно подобрать слова, четкое ощущение, что вот сейчас открылось то, что я жаждал обрести всю свою жизнь. Вот что это то, это любовь? Да, любовь. Но это совсем не та любовь, которая была до того. Как это было назвать? Я ни, никак это не мог назвать, кроме как жизнь. Вот жизнь, большой буквы. И все. В общем, да, в голове была сумятица, и я, в общем-то, сейчас вспоминаю тоже э, весьма как-то сумбурно это все выражаю, поскольку так оно и было. Вот в голове была полная сумятица, но было четкое, абсолютно незыблемое внутреннее знание, несгибаемое намерение, как угодно назвать, что это то, что мне было нужно. И это происходит со всеми. А потом, когда уже мы с тобой встретились, это было через сколько? Через 8 лет, да? Примерно. Через 8 лет, вот. да, с небольшим. Потом тот же самый поток возник, и ты снова изменил свою жизнь. Ну да, та же самая история возникла. Та же самая история, история возникла, но э, да, в 2012-2013 году это было гораздо жестче несравненно были, более жестче. Но это уже индивидуальная ну, особенность. Ну, суть в том, что та же самая сила возникла, чтобы да. снова вот войти в свою жизнь. Что человек, он узнает этот вкус, и он уже не может отказаться. Это как э, вы кушали до этого какой-то не очень хороший сорт одного да, продукта, а потом попробовали какой-то деликатес из, того, из той же серии, и думаете, нет, я больше вот это уже не хочу. Я вот знаю, что есть настоящее примеру, да? Или, ну, такой пример. Вы попробовали настоящий спелый фрукт, манго э, в южной стране. Вот они там очень вкусные, настоящие, спелые. И вы видите Э, здесь, в России или в Европе на прилавке зеленый <laughs> фрукт, который совершенно не спелый, и вы знаете, зачем он мне нужен? <laughs> Тоже, же, тоже да, называется так же, но совсем не то. То же самое манго, но оно не спелое, не зрелое, не вкусное. Вы же знаете, какой его настоящий вкус. Вы говорите, нет, зачем это мне нужно? Я лучше пойду в ту страну и попробую тогда настоящий манго. <laughs> К примеру, так. Ну вот все же, несмотря на то, что была такая грандиозная и громадная сила, Кристина, ты в 16 лет школьница и осталась одна, с тремя собаками, <laughs> без поддержки такой вот, какая должна быть в этом возрасте. Несмотря вот э, на все вот это, тем не менее, естественно, понятно, что ваши пути, они расходились, они разошлись. Да, но мы родственники. Я вышла замуж за ее брата. Да, родственниками все равно остались. <laughs> Да. Ну так уже не общаемся. Вот, Видимо, а... миссию выполнили уже. Да, вот я как раз хотел примерно об этом спросить. То есть возник какой-то момент, когда вы обе, или может быть ты, или может быть она, вы поняли, что что-то вот завершилось, и вот все, да? да. почувствовал этот момент, осознал его, или как-то он сам произошел? Ну, у меня очень долго было еще, много-много лет. До предпоследней встречи у меня все это продолжалось. Но у меня закончилось раньше. Я просто не могу там чужие давить, не могу дальше говорить. Понятно. Ну и так э, мы можем выразить э, громадную благодарность тебе, Кристина, да. потому что вот так вот рассказать о своей истории, а, это очень непросто. Так что мы благодарим тебя и будем да. еще благодарить. Тем более, что это видео наверняка увидит и мама, и муж. <laughs> И Кристина не побоялась, она рассказала о своем опыте. И у Кристины пятеро детей, <laughs> которые тоже могут посмотреть это видео, и наверняка однажды они его увидят. Так что тут <laughs> можно только аплодировать смелости Кристины. Но я думаю, что Кристина тебе будет потом многие писать с благодарностью, и многих ты вдохновишь своим примером на то, что нужно и возможно, и даже, может быть, необходимо на самом деле вот это принимать и не бояться этого. Хорошо, переходим к следующему моменту. Вот она, э, твой художественный руководитель, дала тебе как-то понять, что все закончилось, да? Угу. Что ты? Как ты отреагировала? Что ну, ты у меня, конечно, страдание началось. Сильно страдала. Но ты не форсировала больше встречи или ну, общения? Ну, сначала, конечно, искала встречи. Но это было невозможно. Там так вышло, что просто было никак. И мы переехали потом в другой город. Вот. Ну, какое-то время мы, конечно, общались через детей чуть-чуть так, но ну, развела жизнь. Там ну, такая серьезная была ситуация, что ну никак, при всем желании. Но ну, я думаю, что она тоже вспоминает с добром это все, что было. Я благодарна, что это было все. Значит, просто внешняя жизнь, внешние обстоятельства, они уже сами говорили, что уже все закончилось. Да. Вот на данный момент уже все. Что-то дальше будет, но это уже закончилось. Но ты сказала, что ты жила с э, воспоминанием об этом и постоянно да. это ну, Внутри со мной разговаривала. Очень сильно, когда муж папа умер, тогда я тоже почувствовала, что надо позвонить. Мы тогда мы тоже поговорили. Когда в трубку там тебя типа рыдает человек, которого ты любишь, все равно опять все поднимается. Ну, отношений как бы уже не было. Поддержала, конечно, в этот момент пообщалась немножко, но дальше уже ничего не получилось подобное, какое-то время было какое-то такое чувство, что вообще не знаю, чем жить. Я потерялась. С мужем вроде нормальная семья, много детей, но этого нету, мне этого не хватало. Я искала снова, где, где, где же мне это найти, такую любовь снова. И только когда мне ребенок пошел в школу, вот тогда я встретила снова родные души. Причем сначала я так маялась, я даже не понимала, что происходит. Мне вообще жить не хотелось. Не было такого чувства, что если я захочу, то я умру. Потому что вообще не было, вот, даже искры не было жизни. Ничего не интересовало. Только ради детей жила. А потом я встретила, и опять меня сердце ожило. И опять все захотелось изменить, самой захотелось измениться. И поток опять такой сильный. Хотелось творить, творить, творить что-то новенькое. Сначала все было взаимно, пока я не сказала. Человек испугался, так испугался. Стал бегать, как, как относительно к черту Атлантина. Тут, конечно, я очень сильно страдала. Тогда я вас и нашла. Это была вторая встреча с родственными душами? Ну, не вторая, конечно. Ну, да, еще были встречи, но не такие сильные. Много была встреча? То есть можно вот так, Кристин, сказать, что эта встреча, мы будем говорить вторая, раз она значимая, да, чтобы обозначить. Вот эта вторая встреча, она явилась для тебя спасительной, потому что до нее, как ты сказала, ну вот все, никакого смысла, жизни, полный внутренний упадок. Ну, депрессии можно назвать такой? Конечно. Такая глубокая депрессия была, да? И вот эта встреча опять тебя оживила, она тебя спасла, можно да, так сказать? Такая. Оживило, конечно. Даже когда не общались, внутренний путь начался все равно внутри. И общалась, и разговаривала, что-то рассказывала. Почему я чувствовала, что взаимность-то есть, просто человек боится. Угу. Когда я приходила, и когда общалась, ну, чувствовала по часам, вот пришла. Но ну, потом постепенно это сошло на нет, и четыре года это длилось. Я стала переживать, где же поток? Где поток? Но ну, в итоге так четыре года и не было общения, человек закрылся, и ты страдала от этого. Ну, три года не было, год был все-таки. Год э, общения какое-то было, а да. а потом человек закрылся. года. Да. И можно так сказать, что три года это был внутренний путь. Да. Тоже очень благодарна. Если бы не было этой встречи, не встретила бы вас. Не нашла бы свой путь. <laughs> Я четко поняла, что это мой путь. Ну, у меня роль такая, э, я буду это перекладывать на систему знаний, да? Ну, смотрите, что получается. Да, не случайно мы сидим так, Э, левый полушарий слева, да, а справа правый полушарий. Сегодня правых полушарий больше. Немножко так пошутили. А, перекладывая это на систему, можно сказать следующее, что человек, у которого базовые программы парного совершенствования, для которого путь родных душ – это его родной, внутренний, исконный его путь, он а, всегда будет искать такие встречи, всегда будет искать именно вот такую любовь а, по высоким вибрациям, любовь духовную, любовь чистую, такую вот настоящую любовь. Он будет всегда ее искать, хочет он или не хочет. Так у него программа, базовая программа парного совершенства. И тут, с одной стороны, как бы можно сказать, вот он вынужден, да, кто-то, может быть, скажет даже, это зависимость. Но так говорят те люди, которые просто не в теме. Уж простите, прямо скажем, просто не в теме. Просто не в этом потоке. Да, не в этом потоке. Это, это э, люди, у которых другой путь, и они смотрят со своей точки зрения на это как на зависимость. Это, конечно, не так. Все, кто знает на себе путь родных душ, никто не называет это зависимостью. Это то же самое, что называть зависимость от воздуха хоть мы дышим воздух, вот мы все такие зависимые люди. Воздуха мама такие. Ну, хочется еще добавить немножко. Ну, не перебью я тебя, если ну, добавлю? Перебил не добавляй. Э, что даже если это и начинается зависимость, то тем не менее, значит, она удается для того, чтобы из этой зависимости вас увести. И очень многие люди, когда потом уже рассказывают, как они пришли а вот, к состоянию безусловной любви, они рассказывали как раз, что это была такая сильная потребность быть с этим человеком. Это была зависимость, а, а потом э, в зависимости переходит страдание, но если вы преданы этой любви остаетесь, то через эти страдания вас приводит э, эта энергия к истинной любви. Вы познаете источник любви, но тем не менее, даже если есть очень сильная потребность в общении, то у такого человека, у человека с базовой программой парного совершенствования, то эта зависимость, знаете, можно сказать даже так, не от человека, а зависимость от любви, от потока любви. Потому что эти люди, вот знаете, есть такие существа, прекрасные существа, а, называются хаторы. Эти существа общаются на уровне сердечной чакры, на уровне безусловной любви. Это очень мирные, очень гармоничные, дружелюбные существа. И их общение, оно выстраивается именно а, посредством вот этой вот настоящей безусловной любви, посредством сердца. И те люди, которые встречают свою родную душу, они зависят от этой любви, потому что они чувствуют, что именно там, что именно в этой энергии есть что-то такое их родное — есть их родной дом, есть их невероятная потребность, они стремятся к ней. Поэтому возникает э, путаница и думаем сначала, что мы идем за человеком, и нам нужен этот человек, это так, потому что через него нам спускается этот поток, и мы идем за ним, как сначала как ведомый слепой котенок, который идет за своей мамой, она ему бесконечно нужна, потому что он чувствует, что там его жизнь. И вот мы также идем за этой любовью сначала – но потом мы вырастаем через те же страдания, через ту же зависимость и понимаем, что на самом деле мы шли за этой любовью. Нас вел этот поток. Поэтому не нужно отрицать ни свою зависимость, ни свои страдания. Пусть это будет, потом это пройдет, потом возникнет новое. Но суть здесь одна — то, что вы идете за этой любовью, то, что без нее вы не можете жить. Это как рыба, которую выбросили на берег, она не может жить без воды. Также и вы. Такие люди, которым важна эта любовь, важен этот поток, который для них невероятно родной, и это их родной дом. Также эти люди, они чувствуют, что это их среда, это их родное, и там, где они были до этого или сейчас находятся, там им некомфортно. Так же, как эта рыба, которую выбросили на берег, и ей хорошо, когда ее забросят обратно в ее родное пространство. Она там может плавать, она там может жить, а на суше она просто бьющаяся, умирающая рыба. Вот это очень такой четкий образ, ну, который отражает человека, который встречает вдруг этот поток любви, и он понимает, что там его родное, его истинное. И тут имеет э, право быть все. И зависимость, и страдания. Ничего не плохо, понимаете? Но говорить так, что любовь двух людей — это априори зависимость, нет, это не так. Любовь двух родных душ может быть абсолютно свободной. Эти люди могут поддерживать друг друга своей любовью на любом расстоянии, либо же будучи вместе. Но со стороны это может казаться как зависимость. Но те люди просто не в этом потоке. Им хорошо быть на суше, а вам хорошо быть в воде. Вот и все. Вся разница. Ну, а по поводу зависимости, тут э, немного так а, нужно улыбнуться. Как сказал Дон Хуан, все мы проходим через одну и ту же фигню. Да. Вот, э, вот эта зависимость, ну, все через нее проходят. Но главное, что через нее пройти. А, я хотел сказать еще о другом. Вот, с одной стороны, это вроде бы как такая программа жесткая, да, программа базовая программа парно совершенствования, которая говорит о том, что вам непременно нужно найти свою родную душу, или родственную душу, или близнецовую половинку, ну, может быть, даже кому-то кармического партнера. Это все равно родная душа. Ты но, положил руку на меня. Но, непременно нужно найти, вот и говорят, какая жесткая зависимость, это нехорошо. Так не должно быть. У человека должен быть, а, должна быть свобода выбора. Вот вот с одной стороны, как бы одна сторона медали. А другая сторона медали, той же самой медали, говорит о том, что вы непременно найдете. Непременно найдете. И найдете не один, и не два раза, может быть. Кто-то очень много встречает родственных душ, потом встречает свою близнецовую половинку. А кто-то, может быть, в этом воплощении у него нет э, такой Э, нет такой программы, что нужно непременно найти близнецовую половинку. Он, а этот человек может жить своим гармоничным кармическим партнером. Я об этом упомянул, да? Я рассказываю конкретный случай. Не так давно на консультации, это был замечательный случай, обратился человек, он э, живет со своим гармоничным кармическим партнером, семья, дети, даже внуки уже есть. И вот он встречает, этот человек встречает свою родственную душу у него жизнь переворачивается, а у него жизнь, точнее сказать, она выходит на другой уровень. А за пределами кармического плана до того он практически не был. И вдруг она выходит у него за пределы кармического плана, а, возникают другие вибрации, у него возникают другие смыслы жизненные, жизнь обогащается невероятно. Это встреча с родственной душой, не с близнецовой половинкой. А, но ну, это немного, я отошел в сторону. Так вот, одна сторона медали, то, что вы как бы вынуждены, я повторяю, как бы вынуждены искать свою а, половинку. А с другой стороны, этой же самой медали вы точно будете встречать свои родные души, потому что у вас такая программа. Поэтому, если у вас есть такое внутри, вот особенно кто уже много наше видео посмотрел, вы уже можете сказать, что да, это мое, мне резонирует. А кто-то может сказать, нет, что-то какая-то вообще непонятная чепуха, вот, ему не резонирует. Так вот, если вам резонирует это, вы а, можете как бы внутри успокоиться, потому что вы точно встретите свою родную душу. И вот э, об этом же самом и рассказала Кристина тоже. То есть у нее произошла эта встреча. Часто бывает так, что эта встреча происходит перед, э, то есть после того, как вы переживаете такие мощные, сильные, депрессивные состояния, либо очень а, такие э, жесткие жизненные обстоятельства у вас возникают. То есть э, очень-очень тяжело, до предела тяжело. И вот когда вы достигаете какого-то дна этого предела, часто происходит встреча вот, с родственной душой, и у вас пуф, и второе дыхание открывается, и жизнь начинается, вот, жизнь начинается заново. Вот об этом сейчас упомянула Кристина. Да. И вот произошла вторая встреча. Ну, а, Скажи, вот, Кристина, ну, у тебя возникли вообще какие-то параллели, что это очень похоже на то, что было? Да. Были такие мысли? Да. А вот какой вывод из этих мыслей? Что это означает? Почему второй раз такая похожая встреча? Я почувствовала, что эта любовь ко мне вернулась, та, которая была, та же сильная, такой же силы. Ну, конечно, по-разному любишь разные же души. Мне кажется, любовь к родной душе вообще никогда не проходит. Проходит поток. А любовь, она все остается. Та самая чистая, да, безусловная да. любовь. Да. Ну, я тогда уже ваше видео видела. На второй родной души стало очищение, у меня стало зубы болеть. Причем все зубы сразу одновременно, она ходила к зубному, и ничего у меня не находили. Причем вырвали зуб, у нее все равно болит это место, где был зуб. Я стала в интернете искать помощь. Как же ей помочь, как же помочь? И не знаю, как, я, как на вас вышла при этом. Попала на видео, и все, я прям зависла на этих видео, <laughs> подряд смотрела все, плакала так ужасно, поняла это лучше, даже приняла. <laughs> Ну, за неделю все посмотрела, что есть. Почему мама тоже со мной смотрела. Мама тоже тогда поняла. Вот интересно, а мама что сказала тебе? Он сказал, откуда он столько знает? <laughs> Он ее даже на бумажку не смотрит, откуда у него столько знаний? Ну, то есть э, возникло понимание да. с мамой какое-то, ну, да, благодаря этому? Да. Что вот не одна ты моя дочка Кристина такая, вон есть... Шопнутая, типа да? Да, есть такие же люди, вон их по телевизору показывают. <laughs> Да. Четыре года эти отношения бились, но да, ты к нам уже обратилась когда эти отношения были на такой, а, на неприятной фазе, когда уже с той стороны была стена, никакого не было приятия, ты, конечно же, обратилась э, за помощью, вот как мне пробить эту стену, я что помню, делать, как что делать, как эту стену пробить, почему не принимают это и так далее, что делать в этом случае. Но в итоге, в итоге оказалось, что эта стена так и осталась стеной, она так и осталась непробитая. Но в этом не оказалось, ну, такой уж, там, скажем, большой драмы. Ну, в конце не, концов. Тогда не по-другому казалось. Тогда да, но в конце концов. Ну да. Тогда поток уже вообще уже утих. Мне дали новые родные души, Но не сразу. Не сразу, да. Расскажи немного о своих ощущениях. Ты очень хорошо как-то рассказывал, то ли описал, я сейчас не помню, как эта мне информация пришла, а, о том, что когда ты была в Индии у нас на ретрите в шестнадцатом году, у тебя э, были такие мысли, да что это за нафиг за безусловную любовь? Да зачем это вообще это нужно? Это после Индии у меня такие... После Индии, да? Мне как будто кто-то шептал, что ты слушаешь этого Андрея? Почему тебя привела ТРД? Ну и что то разбитого корыта? Ну что вы общаетесь? Вы же не общаетесь. <laughs> Ничего не изменилось. А с другой стороны, другое ухо слышала, что ты же любишь, ты же все равно любишь, тебе же хорошо. Ты же не хочешь это терять. Самое страшное потерять поток. Правый ух перетянула. <laughs> Ну так потом Кристина приехала на другой ретрит. И я помню, как она мне говорила, что она, она была очень такая расстроенная, такая, по-моему, даже не казалась обесточенной. Она такая приехала. Я права, нет? В семнадцатом году. Да, это было в семнадцатом году уже на следующий ретрит. Бай Байкальский в июне. Да, на Байкал. Mm. Вот Кристина приехала, я помню, мы с ней, по-моему, в первый же вечер после танца все ушли, а я попросила ее остаться, говорю, что с тобой? Потому что, по-моему, во время танца тебе стало как-то нехорошо, да? Угу. она мне начала говорить, что вот все, там все закончилось, и я не знаю, что со мной, не знаю, что меня... Такое ощущение, что у меня новый зов возник, но я не знаю, какой это зов. Мне никто не нужен. Я помню еще такие слова она сказала. <laughs> Я говорю, ну как же, Кристина, ну посмотри на себя, ты такая прекрасная женщина. Как ты ты обязательно встретишь свою родную душу, еще кого-то встретишь, я так чувствую. Мы с ней поговорили в этот вечер, ну, потом начался уже все ретрит, пошли дни. Ну и вот тут так получилось, что на этом ретрите он и нас породнил больше, потому что до этого мы знали друг друга, но мы не общались так тесно. А тут вдруг этот ретрит нас породнил, мы оказались родными, очень близкими по духу. Плюс еще другие участники тоже оказались нам родными, близкими по духу. То есть там на самом деле это случилось волшебство. И человека четыре нашли вот так друг друга. <laughs> Но мне кажется, даже еще и побольше там добавились другие очень близкие люди. Ну, расскажи дальше что-то, что там, без подробностей можно. Но... Ну, Во время медитации я там смолилась, что я не хочу поток терять. Мне так нужен поток. И меня взяли, переключили. Я сразу этого не поняла, что переключили. Это спонтанно возникло уже в самом конце. Мы а, друг друга. А вот можно все-таки, вот это очень интересно, вот как, что это значит переключили? Мы переключили с одного человека на другого потока. <laughs> Почувствовала, что там все, и вдруг мне бац, и прям чувствую, у меня сердце наполнилось. Ну, да не может быть. Лежу такая, думаю, в своей комнате. Да не может быть такого. <laughs> Как такое может быть? <laughs> Я уточню тогда немного. Я помню то, что я помню на Байкальском ретрите. По-моему, после трансового дыхания, когда вот ты рассказывала свои состояния, видения, да, я сказал, а, что, Кристин, у тебя то старое, оно уже отошло, оно отвалилось, оно ушло в прошлое да, что-то такое было. Вот. И потом, то ли в этот же день, то ли на следующий день, я смотрю, у тебя лицо такое сияющее. <laughs> Да. То есть вот э, произошел вот этот щелчок, когда ты взмолилась сначала и сказала, что не хочу терять поток, я хочу в этом жизнь, жить, потому что в этом есть моя жизнь. И твоя такая истовая молитва, она была услышана. Да. Нас накрыло. Произошло, а, произошла встреча э, с другой родственной душой. И, все, и весь поток, вот тот же самый, фактически он вернулся. Ну да, даже сильнее, наверное. Я тут хочу только внести небольшую ремарку, ну, поскольку я ну, как в роли ведущего немного, да, небольшая ремарка, кто-то может вот так вот, смотря это видео, и, может быть, в первую очередь те, кто пока не встретил своей родной душу, вы можете подумать, что, да, такие встречи у меня там, навалом. Как однажды кто-то написал нам в комментарии, у меня таких родных душ полгорода вот это все-таки не то. Когда вы встречаете близкого по духу человека, это да, это, это тоже удача, это здорово, это приятно, хорошо. Но когда вы встречаете свою родственную душу, это феномен, это феноменальная встреча. Там другие энергии, мощнейшие энергии. И мы говорим вот именно о родственных душах. То есть, пожалуйста, не путайте просто с э, такими хорошими-хорошими друзьями, как э, есть э, такое понятие по-моему, в казачестве, там есть такой самый лучший друг, называется кунак. Вот это что-то, да, похожее на родственную душу, но это не совсем то. Вот мы говорим не о таких сильных друзьях, как кунак, просто такие хорошие, крепкие, сильные, надежные друзья. Прекрасно, это великолепно, но мы говорим о другом. Это родственная душа, это феноменальная встреча. И а, вот, э, у опять в третий раз произошла такая знаковая сильная встреча, хотя она говорила, что до того еще были, но не такие Но ну, только эта встреча сильные. уже осознанная. Да, обе осознанные. Да, это осознанная встреча, это, это подарок. Потому что когда один, даже один человек, вот он, он вообще отказывается от этого потока, он не принимает его, как вот случилось во втором случае, да, вторая mm-hmm. родная душа, то очень тяжело, то там, кроме того, что человек идет один, который понимает, он идет один просто этим внутренним путем, и все. Это единственная возможность. А здесь, получается, два человека, они идут путем родных душ, и это уже люди, у которых были свои встречи, были свои серьезные процессы, и это осознанные люди, они осознанно подходят к этой встрече уже без каких-то глупостей. Вот. И это дар, это настоящий дар. Ну вот мы пришли к замечательнейшему моменту, после которого, наверное, мы будем завершаться, потому что этот момент прекрасный. А, пять э, с половиной лет тому назад, э, в 2012 году, когда мы начинали свою деятельность, все эти термины, понятия, родственная душа, близнецовая половинка, они были, они были э, во многом искаженными, ним э, относились либо поверхностно, либо наоборот излишне мистически. То есть либо как очень какая-то романтичная встреча, либо как какая-то просто сказочная встреча. И тот и другой подход, он отчасти немного верный, но далеко не исчерпывающий. И вот на фоне вот этого неправильного, искаженного понимания всех этих терминов и встреч возникали и драмы, а, возникали неправильные выводы, что там а, встреча с родной душой вообще не для совместной жизни, что это вообще непонятно, зачем и для чего, ну и так далее. Была такая каша. И вот теперь эта каша начинает расхлебываться, начинают обретаться какие-то нормальные четкие контуры, когда люди уже понимают смысл не только этих терминов, но и понимают смысл этих энергий, которые они переживают, тех состояний, которые у них возникают, они осознанно подходят к этому. Это качественно иной этап. Качественно иной этап. Это веха, настоящая веха на пути родных душ, когда два человека, у которых есть у обоих опыт встречи с родственными душами, может быть, у кого-то там с кармическим партнером, неважно. Когда два человека, которые испытали эти феноменальные энергии, мощные энергии, они встречаются, и они начинают осознанно взаимодействовать, общаться, развиваться, совершенствоваться, проходить этапы. Это качественно новые веха. Это просто великолепно. Это начало действительно новой какой-то главы, когда а настоящая осознанность появляется на этом пути, причем с обоих сторон. И, а, наверное, мы уже должны двигаться к завершению и по времени. И вот Кристина уже скоро уезжает. Буквально сейчас завершаем это видео, и Кристина <laughs> уезжает. И вот мы должны завершаться на такой прекрасной ноте, что начинается новая глава «Пути родных душ», когда оба партнера являются осознанными, они знают, что это за энергии, знают на собственном опыте, они знают теорию, знают практику, и они а, оба подходят, изначально, по крайней мере, подходят совершенно адекватно к этим отношениям. Это великолепно. Это великолепно. Мы буквально чувствуем, предчувствуем, что таких встреч будет все больше и больше с каждым днем, как говорится. А Это очень радостно. Но вот еще немножечко мы э, попытаем Кристину. Кристина, скажи, вот взаимоотношения э, с родственной душой, когда когда вы, э, когда оба человека уже в теме, оно ведь качественно отличается от того, что было до того? Ну, конечно. Вот чем отличается, можешь сказать, как? Что ты хочешь об этом рассказать, можешь рассказать? Это <laughs> ну, такое личное, конечно, очень. Ну, личное мы не, мы не будем. Нет, личное мы не будем а, ну, просить понимание рассказать. совсем другое. Можно вообще не разговаривать, мы можем молчать и все понимаем. Мы сколько раз встречались, с детьми встречались. Просто молчать даже вместе хорошо. Хотя все то же самое проходим, та же чистка. И отбрасывают иногда, потом снова. Я недавно очень сильно болела. Да, Кристина, действительно было такое состояние, что был вопрос а под вопросом ее приезд, потому что на самом деле энергии так накрыли, что скрылись какие-то то ли травмы, то ли блоки в теле, в здоровье, очень сильно, да. И я даже очень переживала, когда она болела. Мы все переживали. Ну вот, слава богу, все прошло, все миновало. Но хочется сказать, Кристина немного и боится рассказать лишних <laughs> подробностей, я понимаю. Это очень личное, и мы сами не всегда рассказываем что-то личное, потому что это должно остаться личным, да? Как говорится, есть такое privacy, <laughs> вот оно пусть останется. Но хочется сказать, что даже вот когда мы общаемся вот с Кристиной, с ее родной душой, ну, мы общаемся, у нас есть тоже понимание, общий поток. Мы невероятно помогаем этим общением, что-то такое происходит, вот, энергетически наполняет. Э, раз так чувствуешь, тебе пришло какое-то осознавание, раз и ушла какая-то боль, и что-то еще произошло. И, конечно, вы усиливаетесь в это время, усиливается очень энергия, но и Вслед за этим приходит уже внутреннее очищение, но может вас разбрасывать. То есть не обязательно двух партнеров это разбрасывает, но даже когда вот вы объединяетесь, общаетесь, потом происходит такой как бы разброс в разные стороны. Каждый свои моменты прорабатывает, потом снова возвращаемся и снова все хорошо. И то есть не только в парных отношениях, когда два да и если, допустим, а, три человека, родственные души, те же самые происходят а, события этапа. То же самое. И те же энергии со своей, конечно, спецификой, и те же события, и а, внутреннее очищение в том числе. Ну что ж, мы все-таки завершаемся, да? Да. И, наверное, в конце а, каждый из нас, вот из троих, что-то может пожелать всем, кто будет смотреть это видео, пожелать э, вот в разрезе, в теме встречи с родственной душой. А, я практически ничего сегодня не рассказал о своей встрече с РД-учителем. Небольшие рассказы есть в прошлых видео, но что я могу сказать? А, мы последнее время, на протяжении, наверное, последнего уже года, и в своих видеовстречах, а также на консультациях, мы стараемся сделать так, чтобы не было не только стереотипного восприятия этих терминов «родственные души», «близнецовые пламена», но чтобы эти термины не употреблялись как какая-то грамота, как какой-то знак качества – что если кто-то встретил близнецовую половинку, это высшее качество. А если родственные души, то это второе качество или третье качество. А если кармического партнера, ну это вообще уже, значит, брак. Чтобы не было, это неправильно. Это абсолютно неверно. И вот сегодняшней видеовстрече мы хотели ну, показать, рассказать, что встреча с родственной душой может быть не только а, не менее ценна, чем встреча с близнецовой половинкой, но она может, может иметь и она имеет громадную ценность, громадную ценность в вашей жизни. Ни в коем случае не относитесь к этой терминологии как первый сорт, второй сорт, третий сорт. Это неправильно, абсолютно неверно. Нет таких весов, нет таких э, сантиметров, метров, которые мерят, где больше, где тяжелее, что более ценно, где-то высшие пробы, низшие пробы. Это не подходит к э, теме встречи, Э, с родной душой. Вот это хочется сказать. И, как всегда, наверное, не сочтите за банальность, э, хочется повторить. Примите это. Примите этот поток, эту энергию. Ничего не бойтесь. Не бойтесь принять свою жизнь. И ваша жизнь, она вас вывезет туда, где вам и нужно быть. Вот такое пожелание. Каждый из нас дальше может что-то сказать. Я думаю, что Кристина расскажет <laughs> свои пожелания замечательные. Ну, тоже такой посыл, чтобы не боялись, что перебили это. Даже если это однополое, в этом нет ничего страшного. Не надо этого бояться. Любовь – это самое ценное, что у нас есть. Да будет так. Да будет так, да. И в конце, уже окончательно, эм, пожелаем вам в наступившем новом году качественного обновления вашей жизни, те, кто стремится к этому обновлению, чтобы они это получили. И мы со своей стороны, поскольку мы работаем в теме родных душ и живем в теме родных душ, желаем вам обязательно встретить свою родную душу и принять весь тот дар, который эта встреча с собой несет. Всего доброго вам. До свидания. До свидания.